rendez-vous à la manifestation Marche pour les libertés contre le Front National. Je vais shooter pour vous et on va voir ce que ça va donner au montage. Let's go Sister! Euh, euh, les Géminis euh, ma présence ici pour euh, protester contre la montée du fascisme et du racisme en France. Rendez-vous next vidéo